Исакович, э, э, к санкционной проблематике хотел бы э, вопрос задать. Некоторое время назад было заявлено, что Минск ответит контрмерами на западные санкции. Скажите, эти механизмы уже работают? Насколько они эффективны? Эти механизмы начали работать. И по мере необходимости, чтобы не выстрелили себе не то, что в ногу, в голову, мы будем эти механизмы наращивать. Ну, не было бы счастья, несчастье помогло. Сейчас еще жестче санкции ввели против России. Поэтому э, вот наши санкции России и Беларуси, это будет очень чувствительно. Безумцы закрыли небо для России, там поляки, латыши, чехи, литовцы и так далее. Через Северный полюс полетят. Э, через Аляску в Японию летает уже. Слушай, ну, ну дураки, полные дураки. Зачем? И знаете, дело даже не в том, ну да, надавить, не согласны, Ну понятно, что их потом надо очень скоро откручивать. Уходите из этих санкций. Так зачем же вы влазите в дерьмо, из которого потом будет очень сложно выходить? А если выйдешь, то будешь весь вымазан. Сказали там, бабахнули. Ну а дальше что? Кто в выигрыше будет? Понятно. Поэтому мы будем наращивать эти санкции, но не во вред себе. Э, надо действовать аккуратно. Но в этой ситуации вы должны понимать одно. Бывают э, такие санкции – Потому что сейчас много говорят там против банковского сектора, как вот Россия, газ, нефть, свифт. Это ж хуже войны. Это ж подталкивают Россию к Третьей мировой войне. Поэтому вот тут нам надо сдержанными быть, чтобы не вляпаться. Потому что ядерная война это, – это все. Э, вот в этом же контексте, да, вот есть сейчас экспертное мнение звучит, э, что действия Запада фактически подталкивают к возведению нового железного занавеса. Вот так ли это на самом деле, если да, какие тут могут быть последствия, если вот так уже жестко все отрубится, а в Украине сейчас просто идет определение э, границ этого занавеса на южном фланге, здесь-то все понятно. Ты знаешь, я даже не думал об этом вопросе. Это, скорее всего, журналистский штамп, занавес, занавес. Он уже потихоньку, потихоньку давно опускается. Осталась, наверное, снизу маленькая щель, через которую проникает еще этот свет. Когда им этот железный занавес, э, стена в Берлине там и так далее, невыгодно был, они кричали про железный занавес. Сейчас они его выстраивают. Беловежской пуши уничтожают все живое, выстроили эту стену. А толку от нее никакого. Слушайте, э, специалистов достаточно для того, чтобы преодолеть эту стену, и никто не заметит даже. Поэтому им нужен этот занавес. Ну, они, наверное, его и выстраивают. Нам он не нужен, мы не будем выстраивать его. Мы себя ведем очень корректно и аккуратно. Вы даже видите, даже в этот острый период, понимая, что они там концентрируются – мы не вывели с мест дислокации постоянных мест нашего войска. И как находились в казармах, так и находятся. Но ну, готовы в течение трех часов выйти по команде. Я такую команду не отдавал, и нет в этом такой необходимости. Но планы защиты Беларуси разработаны. В ближайшее время мы уже знаем, какая нам нужна дополнительная техника, мы с Путиным договоримся, и с Россией перебросим сюда дополнительно э, соответствующее вооружение, которое ну, могут нанести такой ущерб неприемлемый, что ни полякам, ни литовцам воевать с нами не захочется.